biz sevgan bobokalonimiz zahiriddin muhammad bobur hayoti va ijodi haqida ajoyib faktlar to'plami u zot haqlarida juda ajoyib faktlar u zotning to'liq ismlari zahiriddin muhammad bobur bobur degan nom yo'lbars yoki sher degan ma'noni anglatib jangdagi jasorati uchun berilgan edi u harbiy jasorat va zehnga ega iqtidorli harbiy rahbar edi u zotni yorqin shoirlik iste'dodi yoshlari boburning lirik asarlarini deyarli o'qimaydilar bu esa mutlaqo noto'g'ridir uning lirikasida insonning go'zalligi va muhabbati haqidagi qo'shiqlardir u o'z asarlarida chin halol vafodor insonni ulug'laydi adolatli va munosib odamni yuksaltiradi his tuyg'ularni shunday nozik va nafislik bilan tasvirlab beradiki uning muhabbat satrlarini o'qib insonda ushbu dahoning g'oyat chuqur va hissiy tabiat haqida tushuncha shakllanadi har yerdagi gul bo'lsa tikon bo'lsa ne tong har qandaki may bo'lsa ne tong Şiirinde eğer, xazil əgər, dil küçünün, yaxşı barədə eğer, yaman bo'lsa, ne toyun? U zot jasur Moğollar imperiyasining asoschisidir. hukmronlik mo'g'ullar imperiyasi bobur boshchiligidagi hukmronlik hindistonga kirib borganda uning tomonidan tashkil etilgan imperiya 16-asr o'rtalaridan 18-asr o'rtalariga qadar ancha vaqt mavjud bo'lib hozirgi hindiston pokiston bangladesh va afg'onistonning janubiy sharqiy hududlarida faoliyat ko'rsatgan mo'g'ullar shunisi yetib o'lgalarekki na boqir na imperiya avlodlari o'zlarini bunday deb nomlashgan bu nom ingliz mustamlakalari tomonidan berilgan shimoliy hindiston va markaziy osiyodagi musulmonlar aholisini shunday deb atashganlar dostal o'qidi hindistonning mashhur ramzi tojmahal masjid maqbarasi 17 asr boburning nabirasi shohjahon tomonidan qurilgan ushbu ulug'vor yodgorlikni boburiylar sulolasining avlodi qurgan u shunday inshoot qurish orqali o'z nomini abadiylashtirgani haqida kamdan kam odam biladi u zotning bog'i nomi bebaho abadiy yodgorligi boburnoma boburning tarixiy asaridir asar haqli ravishda turkiy nasrning eng yaxshi asari deb nomlangan ushbu kitob tarixiy yozuvlarning qisqa ma'lumoti emas asarda boburning faoliyati uning muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz harbiy yurishlari o'z sarguzasht hayotining barcha voqealari tasvirlangan bugungi xabar bobur muhammad dunyoning o'ttiz bir tiliga qilingan u zot Alisher Navoiy bilan yozishmalar olib borganlar. Bobur o'z davrining taniqli shoir va yozuvchilari bilan xat va she'rlar almashgan. Lekin u buyuk Alisher Navoiyga she'rlarni yubordi va uning ijodi haqidagi ma'qullangan sharhlarni oldi. keyinchalik bobur nomini bobur alisher navoiyni tengi yo'q shaxs sifatida tilga olib uni ilm va san'at odamlarining homiysi deb ataydi gulbadan begim boburning qizi badambegim boburning kenja qizi va uslum sharqidagi yagona tarixchi ayol humayunnoma asarida o'z davrining tarixiga oid muhim materiallar shuningdek taniqli otasining xotiralari aks ettirilgan tasvirlangan u zotning andijondagi yodgorlik va toshkentdagi bog'idir toshkentda bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'i bor yashil bog'da sayr qilish stol tenisi o'ynash qahvaxonada o'tirish qayiqda suzish va shunchaki kapalak shakldagi yo'ldan zavqlanish mumkin